dolazi, ovo ide pravo dole. Znači, gledajte, kako njegova ruka dolazi, vidite gore što me vuče i udo, puštašte vašu ruku preko njegove podlaktice i spuštate dole. To, to se dešava dok ova noga ide u kosu unazad. Zadnja noga, znači ako ste u ovoj formi trougla, e, zadnja noga ide u kosu nazad. Znači prvi deo je ovaj. U ovom momentu ova noga se povlači unazad. Tako da praktično, kada je ova noga otišla unazad, moja ruka je dodirnula njegovu ruku. Kad se ova noga povuče ovako, znači pogledajte, ako sam bio na ovoj liniji, kada odem nogom u kosu unazad, da idem na drugu liniju ovom nogom. Kada ovu nogu povučem na tu drugu liniju, sad sam ja otišao na liniju koja je paralelna sa linijom po kojoj sam stajao. To znači da njega odavde vodim ovamo. Kada moja druga noga stane, znači u prvom momentu lagano stamo, u momentu dodira ova noga je otišla u ukus. Kada ova noga krene u nazad i kada ova noga stane, ruka treba da stane. Znači da je prvi deo, je ovo. Da vidite kako on stoji. Još jedan druge strane, dajte. Pošto ovo ne možete da uhvatite, jer se ove tačke kreću najbrže, vaša ruka pada od ozgo i klizi od njegove, njegovog pregiba lakta ka zglobu. Pošto zglob ima proširenje, svaki put ako uhvatite malim prstem, gridem i palcem, ćete da zakačiti proširenje šake. Znači, ne morate da gledate. Pogledajte. Broj. Kolena dole. E, Jer ne možete rukom da spustite partnera. Ne možete samo kako spustite ruku, partner će da vam ostane suviše visoko. Da Znači, u ovom momentu kada uradite ovo i ovo, kolena treba da odu dole. Pogledajte. Da vidite kako je on otišao dole. E sad, pošto sila reakcije u ovoj polozi diže i mene i njega, onda je ovaj pokret. Znači, ruka ide gore, koja odgovara po zadnje noge, a podižete e, prednju nogu. Znači, gledajte, treba da vidite ovo. Da vidite. Još jedan drugu stranu. Gledajte. Ovu nogu objasnit ću posle zašto podižete, ali ako ruka stoji ovde, to jest u vašoj osi, ovako. Odavde e, prvo ne možete da bacite partnera, jer nemate dovoljan krak sile, a drugo, ako odavde uradite bacanje, partner može vas da zakači drugog ruku ili da vas uhvati i tako dalje. Zato to nije, ovo nije pozicija, znači odakle bacate partnera, da li vidite? Ovako. E, ruka mora da bude ovde. Znači, E, kad dignete, mora da bude ovde. Sad je njegova ruka daleko i u ovom momentu kad bacate, e, on će biti daleko. Evo gledajte, treba da uredite ovo. Da vidite gde sam ja. Evo, druge strane, gledajte. Projekte. Kada podignete ruku i nogu. A, vama šaka uglavnom stoji ovako. Znači, uradite ovo, i šaka vam stoji ovako. Odavde ćete imati problem da bacite partnera zato što je praktično težište na ovoj liniji palca i kažipista. Ovako je težište. U ovoj poziciji šaka ne stoji ovako, tada je linija palca i kažipista bitna. U ovoj poziciji vaša ruka stoji ovako. Znači, vaš e, e, mali prst i brid rade ovo, kako partnerova ruka pokazuje, tako vi treba da uradite šak. Odavde ćete lakše baciti partner. Znači, gledajte još jedno. Odavde. Ovo je pozicija, da li Gledajte. Toga vam daje mogućnost da dublje potonete težinom i da iz kuka bacite partnera. Šta to znači? Ako noge obe stoje dole, onda možete dvoriti samo ovo da biste bacili što je kratko. Dakle, dakle nema težine, nema, nema ništa. Znači u ovoj poziciji, kako vas diže sila u pologe, ispravljate kolena, ispravljate ruku i dolazite do A onda ovo stopalo prednje, okrećete prsti da idu u polje peta da ide napred i e, onda podižete zadnju petu, koleno pada dole i pravite zamah na vašu liniju. E sad, a, e, ako vam stopalo stane ovako pravo, onda vam to stopalo ne da da okrenete dovoljno kuda. Znači, zato stopalo stoji ovako, da biste mogli dovoljno da okrenete kuda. Drugi razlog zašto ne možete da okrenete kup je ako vam ova peta ostane dole. Bez obzira što vam stopalo prednje stoji ovako, sad vam peta ne da dole. Da Znači petu morate da podignete, ali ako vam kolega ostane pravo, izbacujete sami sebe iz ravnoteže. To znači kad dižete petu korak, idete dole kao da hoćete plek. I onda sa zamahom bacite partnera. nego sad imam veću mogućnost da bacim. Takva tehnika sad mogu biti na ovako pogledajte. Ovaj treba šum niži. Znači, školski, a da, ovaj nas niko neće tako naprosto. To je stečena mlada nastao Boga, ali ovo je vrlo, kako bih rekao, realno. Da. I radite isto. Svako dolazi na taj način. podignete, treba da spustite kao kad biste klepli na koleno i spustili ruku tu. Zašto? Zato što u ovoj poziciji partnerovi prsti pokazuju gde vi treba da spustite ruku. Znači u ovoj poziciji kada ste podigli, vi stojite, treba stojite paralelno sa partnerom u Ja ću sada da se izmaknem, partnerovi prsti Pogledajte, ako uradim ovde ka zadnjoj nozi, znači samo spusti ruku i sad stiže ovo Znači morate da spustite tu kao ovoj nozi uz sve ovo. Dođete do strane, dođete na ovaj način, s znači, druge strane dođete na ovo. Probajte. Korak do mene i onda ćete na jednu i na drugu stranu da radite backflipu tako što omogući, a onda da je jedan jednostavno tako što dolazi